Navidad, época de dar gracias por todas las bendiciones que nos fueron otorgadas en este año que pasa, por las personas que llenan nuestras vidas de alegría con su presencia y afecto, por todas las metas que logramos cumplir con esfuerzo y trabajo constante. Deseamos que en estas fiestas tu sonrisa y la de tus seres queridos sean el mejor regalo, que tu felicidad sea luz que te haga brillar y que puedas comenzar un año nuevo con energías renovadas para alcanzar nuevos sueños y propósitos. La familia Vega Móvil les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vega Móvil, vamos más allá.